Вітаю, шановне господарство! Ми знову на кухні правоохорончого центру Весна. І сьогодні ми поговоримо про проблеми пенітенціарної системи в нашій країні і про прави людей, які знаходяться в місцях примусового утримання. Сьогодні на кухні з нами приймають уділ у розмові юрист Павел Сапелка, а так само старшиня правоохорончого центру Весна Олесь Біляцький. Не так давно правоохорончий центр Весна на минулому тижні презентував моніторинг е, по виниках справаздачу па выніках маніторынгу месцаў прымусовага ўтрымання грамадзянаў. І Павел Сапелка, які непасрэдна з'яўляўся аўтарам гэтага дакладу, я думаю, нам распавядзе пра сам маніторинг, што ўваходзіла ў гэты маніторинг, чым ён адрозніваецца ад папярэдніх маніторингаў праборочага цэнтра вясна і да якіх высноваў ён прыйшоў. Ну, я бы, во-первых, хотел сказать, что еще года 3-4 назад практически никто не занимался в таком постоянном режиме, системном режиме вообще правами заключенных как таковыми. И только, наверное, года 3-4 назад стали, э, стал этот вопрос интересовать людей, наверное, в первую очередь в связи с тем, что в, тюрьм, э, в тюрьмах, в колониях оказались э, политзаключенные, участники, например, Э, событий 19 декабря 2010 года. Э, этот отчет был составлен по результатам мониторинга, который проводился как бы, вторым этапом с 2013 по 2014 год. Это уже второй отчет. И он, в принципе, состоит из э, рассказов заключенных, бывших, нынешних, систематизированных, и из э, таких аналитических э, статей, которые э, рассказывают о положении заключенных в Беларуси. Ну, наколькі <clears throat> я е, пам'ятаю, е, гэта справаздача датычыцца не толькі турмаў, е, калоніяў, але і іншых месцаў прамысловага ўтрымання. Совершенно верно. Э, Этот отчет и этот мониторинг касается не только таких классических мест лишения свободы, как тюрьмы, колонии, арестные дома, э, центры изоляции правонарушителей, но еще и в целом э, так называемых мест несвободы. Э, здесь мы говорим о закрытых учебных заведениях, о лечебно-трудовых профилакториях. И приходим к выводу о том, что люди, которые там содержатся, практически лишены свободы. Алесь, ви як чоловік, який непосередньо знаходився, е, так скажем, у пенітенціарній системі, е, як би ви визначили основні проблемні моменти цієї системи? Ну, яшчэ некалі перад тым, як патрапіць в турму, я прачытаў одну кніжку пра э, славецкія легеры, якія былі ў 30-е гады ў Савецкім Саюзе. І ад- Адзін з э, былых вязняў сказаў, што э, то, что отбывалось там, вот эта система, значит, зняволена, и она ему вельми нагадывала по своей структуре сам Советский Союз. Вот это была маленькая турма в Великой Турме. Я это не один раз потом сгадывал, когда сам сидел у колонии и в СИЗА перед колонией, что, соправды, наши колонии, они нагадываются в таким мини-выгляде э нашу Украину с усими ее проблемами и проблемами. Э, бульками і тими е, е, речами пригнету, які існують і більш шири, так сказати, шири в Білорусі, але там вони більш виразно, так сказати, промальовані і дійнішують відкрито, можна сказати. І, конечно, цэлы шэраг букет вось э, ёсць пытанняў да сённяшняй пенітенциарнай сістэмы, да сённяшніх калоніяў, да сённяшніх турмаў. І шчыра кажучы, вот у меня была размова там з адным з афіцэраў з калоніі, які мне спытаўся, а вот што вы прапануеце рабіць значыць з нашымі турмамі? Э, Вы што хочаце всіх разагнаць, а хто ж тады будзе там ахоўваць, хто як это все будзе працаваць? Я ему сказаў, што ведаеце разагнаць усіх мабыць не атрымаецца бо сапраўды э, што рабіць з тымі людзьмі якія там парушаюць заканадаўства але то што э, трэба тэрмінова штосьці рабіць каб палепшыць всю гэтую сістэму зняволення людзей і што яна на сённяшні дзень недапушальна не павінна так быць якая она ёсць на сённяшні дзень то для мяне гэта відавочна Павел, а да якіх вы высноваў прыйшлі ў э, ў гэтай справаздачы? Сапраўды, што трэба рабіць, каб э, пенітэнцыярная сістэма э, стала лепей і каб э, мінімізаваць, скажем, выпадкі катаванняў, жорсткага бесчалавечнага абыходжання? Ну, м, мы вообще пришли к выводу о том, что в целом система исправления в мире, и в Европе, и в целом в мире, она находится в определенного рода кризисе, потому что э, кроме лишения свободы иного наказания в принципе не используют, ну я имею в виду в таком распространенном варианте. И разница только в том, что в Европе, в более таких передовых странах об этом спорят, размышляют и пытаются что-то сделать – а у нас действительно э, система исполнения наказания находится в том приблизительно состоянии, в котором она находилась в Советском Союзе. Да, некоторые вопросы урегулировали, где-то э, привели к э, тем нормам, которые упоминаются в Конституции, в международных обязательствах страны, но еще до реального воплощения Э, перестройки тюрьмы, дело не дошло. И, э, конечно, нет э, таких вопросов, которые более или менее важны, но в первую очередь мы говорим о том, что тюрьмы надо избавить от пыток. Их надо избавить от пыток классических и от жестокого, бесчеловечного, унижающего обращения в целом. Там у чым праблема атрымліваецца, што сапраўды калі чалавеку з гэтага больш-менш як бы іншага жыцця трапляе туды, ён э, застаецца такім безабаронным. Вот ёсць пэўная сістэма, ёсць пэўны на- набор інструментаў, якім чынам прычым адпрацаваны ўжо дзесяцігоддзямі. Я згодны з Павлам, што наша турма карнямі расце з савецкай турмы і э, чытаючы ўспаміны зноў жа ж тых э, з дысідэнтаў, хто сядзеў у 70-е гады, і часам проста глядзіш, што ўсе тыя ж псіхалагічныя прыёмы там катаванняў, все тыя ж э, э, прыёмы э, знішчэння чалавечай асобы, якія ўжываліся ў Савецкім Саюзе, яны неяк плавна перайшлі зараз і ў нашу сістэму. Вось. Але вось гэтая безабароннасць это мабыць мне падаецца самая галоўная праблема што тыя э, заканадаўчыя рамкі і тыя правілы ўнутранага распарадку якія распаўсюджваюцца на ўсе э, наши сістэмы атрымання зняволеных на ўсю сістэму атрымання зняволеных яны даюць магчымасць адміністрацыі да, даволі вольна і даволі як бы толкаваць это ўжываць гэта на сваю карысць і супразняволеная і ты там просто адчуваешся як у лазні голым у цябе от няма нават тазіка каб прыкрыцца вось а перад табой таскаць пэўная машына якая можа э, э, зрабіць як бы так што твоё жыццё ну просто пераўтварыцца ў пекла Ну, глядзіце, з іншага боку, э, у нас ёсць пракуратура, якая ажыццяўляе нагляд за месцамі пазбаўлення волі. Есть дэпартамент выканання пакаранняў, які таксама ажыццяўляе пэўны нагляд за этой сістэмай. Ёсць э, камісіі пры ўправленнях юстыцыі, якія ажыццяўляюць грамадскі кантроль за месцамі э, утрымання грамадзянаў. І от, Павел, чаго, на вашу думку, у гэтай сістэме не хапае? І ці гэтая сістэма э, можа быць недастаткова якасна выконвае свае функцыі? Ну, в принципе, качественно выполнять задачи может только неведомственный контроль. Это мое твердое убеждение. То есть из, то- из всего того, что перечислено, только прокуратура может, э, поскольку она, ну, гипотетически, поскольку она не, не относится к системе исполнения наказаний, она может ее контролировать. Но э, прокуратура на сегодняшний день не наделена даже правом возбудить уголовное дело в отношении э, сотрудника колонии, который, например, избил заключенного. Это должен сделать Следственный комитет. В Следственном комитете работают, ну, все это прекрасно понимают, практически такие же бывшие милиционеры. Э, что касается общественного контроля, который осуществляют вот эти вот общественные наблюдательные комиссии, ну, я к нему, честно говоря, всерьез относиться не могу, как всерьез, наверное, не относится ни один заключенный. Э, откройте, это, э, деятельность этих комиссий вроде бы как открытая, прозрачная, откройте э, страничку, соответствующую на сайте Министерства юстиции, и прочитаете, что за 2014 год есть сведения о двух посещениях по всей республике мест лишения свободы. Одно из них это ИК-14, второе это СИЗО-1, где ни там, ни там не нашли никаких нарушений. Вот он действенный контроль. Что нужно делать, я могу сказать. Да. Э, в первую очередь нужно вывести э, систему исполнения наказания из подчинения Министерства внутренних дел. И не формально просто переподчинив, а реально сменив э, как таковую администрацию э, и в колониях, и на уровне департаментов исполнения наказаний. Во-вторых, нужно обязательно наделить прокуратуру правом возбуждения уголовных дел в отношении тех лиц, которые э, нарушают закон и которые принадлежат системе исполнения наказаний. В-третьих, э, создать условия для реального функционирования общественного контроля, гражданского контроля. Ключно з офісом уповноважена попав чоловіка. Ну, как, как вариант, это может быть и такой инструмент. Или совет при... Ну, как, как это будет называться, в принципе, это не так важно. Важно то, какими полномочиями будет наделен, наделен этот орган. Ну тут мне падаецца важны яшчэ нейкі от сігнал імпульс які ідзе ад э, дзяржаўных э, чыноўнікаў ад вышэйшага чыноўніка вышэйшага рангу ад всёй нашай дзяржаўнай сістэмы як разглядаць э, тых людзей якія знаходзяцца ў месцах пакарання ці это тыя людзі якіх трэба сапраўды катаваць трымаць у жорсткіх невыносных умовах а мы пра гэта чуем што э, варта ствараць вось такія як бы умовы ці ўсё ж такі э, гэта людзі якія ізаляваны ад грамадства і ўжо гэтым пакараныя тым што яны ізаляваны ад грамадства і але апускацца да таго каб трымаць іх там у скотскіх умовах ну это значыць такім чынам э, прыніжаць і планку гуманнасці ўсяго ўсёй дзяржавы ўсяго грамадства якое знаходіцца там месцы пакарання вось это таксама важны такі э, гуманістычны і э, маральны момант вось які э, на які якраз мусіць рэагаваць і само грамадства беларускае якія мы хочам цюрмы ці хочам мы каб іх сидзелі э, людзі э, без адсутнасці там нейкіх элементарнай гігіены з перапоўненымі камерамі з э, вошамі так з вошамі значыць з каростай значыць э, Сухотами. з сухотамі ці інваліды якіх просто там на вазках возяць вось Э, ці ці ўсё ж такі яны мусяць больш-менш э, адпавядаць ну умовам жыцця нармальнага чалавека каб ён адчуваў сябе годна Вось это пытанне якое на якое мусіць адказваць само грамадства Ну і тут пытанне, напэўна, яшчэ э, выкарыстанне працы зняволеных. До речі, як обставини зараз у колоніях за цим питанням стоять? Тобто вони працюють, які заробки вони отримують? Заробок э, чисто символічний. Мої заробки за першу половину цього року були за місяць у межах 1-2 доларів в місяць, того, що я отримував на свій рахунок. Ось. А працював повну працівну день. Ось. І повну працівну зміну. Э, безумоўна гэта э, прымусовая праца і з э, аднаго боку зняволена ёсць такія зняволены якія зацікаўленыя ў працы тому што іх доўгія тэрміны напрыклад тому што няма дапамогі там зволі для іх это адзіна крыніца для нейкага дадатку скажем до таго беднага рацыёну якім даюць калоніях але з другого з другого боку зразумела што ім не плоціць тых грошай які рэальна на там зарабляюць І гэта самае галоўнае пытанне, дарэчы, якое стаіць у зняволеных, як- на якое ніхто не можа адказаць. Чаму чалавек месяц працуе, нармальна працуе, цяжка працуе там ці по-рознаму працуе, але працуе і ён атрымлівае за гэты месяц там 5, 7, 10 э, э, даляраў ну 50 там 70 100 тысяч беларускіх рублёў і што за гэтыя грошы ён можа купіць якім чынам ён можа там хоць элементарна нейкія павырашаць пытанні там якія э, ёсць перад ім Таму гэта пытанне над якім трэба таксама думаць бо э, э, яшчэ ў чым праблема што калі ў чалавека ёсць пэўная запазычанасць э, грашовая перад э, дзяржавай ён не падпадае ні пад які амністы ён знаходзіцца ў больш Непогашенные иски. строгіх умовах э, у параўнанні з іншымі зняволенымі вось это датычыцца і э, спатканняў і закупак у лаўцы всяго іншага і замкнутае кола калі у чалавека напрыклад пазыка 100 даляраў а ён зарабляе 5-7 даляраў то яму трэба выплочваць іх рэальна там два гады каб расплаціцца з гэтымі грашыма і гэтыя два гады ён м, знаходзіцца ў горшых умовах у параўнанні з іншымі зняволенымі Вось. і у яго няма ніякай магчымасці зарабіць гэтых грошай больш вось таму вся эта сістэма мае багата вось таких э, праблемаў галаваломак якія трэба вырашаць і якія можна вырашаць тому что наши э, суседзі літоўцы вось напрыклад ці палякі в польскіх турмах я быў сізо і в турме вось і бачу яны неяк вырашаюць гэтыя праблемы паступова але яны рухаюцца по шляху э, э, ну, больш чалавечых адносінаў да зняволеных у турмах Павел, а якія планы ёсць у праваабарончага цэнтру весна у вас іх экспертаў галіне пенітэнцыярнай сістэмы надалей то есть э, ці будзе працягваць надалей адсочваць сітуацыю з правамі чалавека ў турмах Безусловно, мы же не можем остановиться посередине дороги и сказать, что ну вот мы <clears throat> понаблюдали, посмотрели, увидели, что все не так, как мы хотим, где-то плохо, где-то совсем плохо, и на этом мы остановимся? Конечно, нет. Э, во-первых, э, не закончены еще несколько дел, которые касаются э, жестокого, случаев жестокого обращения с заключенными. По ним произошли такие очень значительные подвижки, но они еще не закончены. Это во-первых. Во-вторых, будут дорабатываться те вопросы, которые поднимались вот в этом докладе – кстати, вот то, о чем говорила Лесь, мы <clears throat> посвятили очень много времени тому, чтобы э, рассказать э, не только для заключенных и для их семей, а и для остальных людей, которые далеки, в принципе, от э, проблем пенитенциарной системы, о том, как живут заключенные, за что они платят, как они работают – попытались объяснить, что заключенный это не тот человек, который сидит э, в основной своей массе на шее у налогоплательщика, которого там якобы общество содержит. Как правило, э, заключенный содержит себя сам. Попытались объяснить, что э, к заключенному нужно применять только те ограничения, которые вытекают именно из его вот этого статуса лишенного свободы. То есть его не обязательно нужно лишать общение с семьей, нельзя его лишать э, права обращения в государственные органы и так далее. И эту работу, я более чем уверен, нужно продолжать э, и повторяться лишний раз, чтобы это услышали те, кто еще об этом не знает. Э, безусловно, в планах еще и другие темы, которых мы сейчас не касались. Мы не успели поработать над темой женщин заключенных, в целом уязвимых категорий заключенных, которые содержатся в тюрьмах, инвалидов, например, э, сексуальных э, меньшинств. Вопросами реадаптации, но, честно говоря, с ними, этими вопросами заниматься очень тяжело, потому что это требует э, не только Э, таких волонтерских усилий, и аналитических усилий, это нужны средства, чтобы организовывать эту работу. Э, безусловно, будет говориться еще что-то о э, трудовых и социальных правах заключенных, потому что мы эту тему подняли, продолжили, но еще отнюдь, отнюдь не закончили. Таким чином, правоохорончого центра «Весна» еще шмат задачаў по абароне правоў зняволеных і як казаў адзін з крыміналістаў вядомых петербурга што паказчыкам цывілізацыйнасці той ці іншай краіны того ці іншага грамадства з'яўляецца стан турмаў в этой краіне і адсутнасць народнага пакарання. Таму на гэтым сябры мы сённяшні наш выпуск закончым. До новых сустрэчаў.